bên đây nè và em cô bên bụi bụi nha nhạc nhé Alah, kuwi nang sa mulap ko. Kaya ko muna muna kanan ko. Nagita mulap ko kay. Cup cup cup cup. Ala ala ala. Iya. Hei deh ih hei hei eh eh hei. Eh, eh, eh. Eh. Eh, sinten no? Anak apa? Hah? Apa? Gadul-gadul ae topo ae. Gadul-gadul kae. Oke. Kene ngemuti gigi, Nopo? Mm Hmm. Dan ayahnya, aku pijat. Ayan Lo lo lo lo.